в беду, к другу в помощь я иду. Если друг попал в беду, друга мелом веду. Привет! Давай дружить! Алло? Ты еще где? Я у Сереги разница, где ты? Где ты еще? этикет? Хочешь, расскажи историю? Давай. Иду я такая себе по улице. И вижу красивая, элегантная девушка нагрубила бабушке. А я сегодня Так, кто это? Нагрубила? или ничего. А вот то, что 99% семей... Забыла слова я.